Tervetuloa. <laughs> Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Mä oon niin innoissani. Tää on juhlatilaisuus. Ja heti ensimmäisenä mun täytyy kertoa teille ilouutisia. Juhlajätkien tuotantopurras on todella tyytyväinen ollut tähän sarjan suosioon. Se on ylittänyt kaikki odotukset. Ja sen lisäksi toimituksessa on tullut paljon postia siitä, jossa kaikki kehu, että Säärantala on paras hahmo tässä koko sarjassa. Joten sen kunniaksi tuottajat sano mulle, että hei Rantala, haluatko sä suunnitella oman jakson? Sitten mä sanon, että mm, totta kai! <laughs> Eli tässä jaksossa kaikki menee niin kuin mä haluan. ja ihan ensimmäisenä me mennään seksibaariin. Mä menen nussi! <laughs> Ihan hyvä. Yes. Punaista. Onko? Ei, mä, mä oon monta kertaa käynyt tähän. Niin. Juu, juu. kyllä. Älä vittu, älä, älä, älä. Äiteskin lyö kovempaa. Ai ai. No, hyvät katsojat, se meni hiukka pipariksi, mutta ei se mitään. Mä menen johonkin muualle nussiin. ah. alo, Ai. Ja. Kuulkaas, kuule, budjetissa ei kuulemma enää rahaa mennä mihinkään toiseen seksibaariin. Mutta ei se mitään. Mä menen juhlajätkien kämppään. Mä menen sinne nussiin. niin, hei jätkät, haluatteko kuulla vitsi? No, kerro. Okei. Okay. Äijä tota noin niin käveli mettässä ja sitten sitten siellä oli kyltti, missä luki, että varokaa lentäviä kyrpiä. <laughs> Aika hyvä kyllä. Joo, mutta odot. Sitten tota noin, niin se äijä rupesi nauraa. <laughs> Aika tyhmä vitsi oli musta. Niin oli joo. Hei, jatka. Mulla on paljon parempi. Äijä käveli mettässä ja siellä luki, että varokaa lentäviä kyrpiä. niin, ja sitten se käveli pitämällä, niin siellä luki, että varokaa lentäviä paskasia persereikiä. Ne oli ihan vitun karvaisia paskasia persereikiä. <laughs> ihan vitusti niitä siellä lenteli. Sitten tota, se kyrpä lensi suoraan sen perseeseen. Sitten tota, se, siellä on kyrpä, kyrpä perseessä saata. <laughs> ihan vitu hyvä vitsi. vitsi. no miksi te nauraa? No, Miksi te nauru? Mä kerron just hyvä vitsi. No. Vittu nauru! Sottan. Ette te kyllä niinku ymmärrä mitään hyviä vitsien päällä. Toi Rantala ainakin olisi tajunnuttu. Joo, totta. Mä ollaan kyllä mitättömiä hinttipuppeleita siihen jätkään verrattuna. Rantala on kyllä maailman kovin jätkä. Niin on. Ja se on tosi fiksu kanssa. Niin. Ja ennen kaikkea, se on ihan vitu hyvä pane. Yeah sehän se rantala oikein on. Se, se ihana, ihana rantala. Se ei varmaan varttiin ainakaan käyttää. Niin, mulla alkaa tulee pikkusen ikävä. Tii. Niin. Ajattelis, mitä jos se makaa tuo jossain nojapohjalla? Ei tommoista voi tapahtua. Jos ei tuo ovikello rupee pian soimaan, niin mä vedän itteni naru. mä avaan, mä avaan. sä talkari taas toit meille tätä tota kamaa. Niin, ei me mitään pilveä haluta, me halutaan Rantalavi. Niin, Rantala parasta huumetta. Niin just. Jaa, taitaa talkkarillakin olla pikkusen Rantalaa ikävä. niin on meilläkin. Niin muut. Sitten kun se Rantala tulee, niin te pysytte sitä erossa. Minun, sehän meinaa mun kulta. Mikä on? Rantala on mun omakultsi. Tuskisen toimituskas haluaa olla, jolla ei ole silmiä päässä ja hampaat hakattu sisään. Saatana. Haluanpas! Morjes, morjes. Kattokaa, niin, niin, niin, kato, se on hyvä juttu. Jos ei ole suussa hampaita, niin sitten mahtuu kaverinkin kulliin helpommin suuhun mukaan. Ja jos ei ole silmiä päässä, niin sitten päässä on kaksi lisäreikää, mihin voi kulliin juntata. Eli yhteensä kolme reikää päässä, mitä voi nussia. Missä sä oot rantalla oikein ollut? Niin, meillä kaikilla on hirveä ikävä sua. Niin, me ei kestetä yhtään ilman sua. Ei päivääkään kestetä. Kato, mä olin vähän tuo navettareissulla. Ihanaa! Kerro kaikki! Juu, tässä oli aika, aika reissu kuule. Siellä oli sikoja, kanoja, hevosia, kissa ja koira. Ja mikä parasta, siellä oli iso 500-kiloinen emakko. Kaikilla oli kiima-aika. Ui, ui, ui. Vittu sä Rantala kyllä hallitset noin hommat. Näin on. Olet varmaan teillekin maistuu pojat. Ja oisko? Mulle kyllä maistuisi joku ihan muu. Hei! Sä et koske Rantala. Rantala ei koske kukaan muu kuin mä. Jammusat hupsu, tota kai muuhun saa koskea. Mutta Alpu ensin tällä kertaa. Saanko mä ottaa ekana? Kyllä. Kiitos Jumala. En muuten käynyt navetan jälkeen suihkussa edes. Ei, älä on kaikki kerkeä. Mutta Mikkuli, ei vielä. Sä tiedät mistä mä tykkään. Mä tiedän mistä sä tykkään. kivaa, mutta... Se toinen juttu. Ai niin joo, joo. Ja kipettä, vähän enemmän kieltä. Just näin. Uhuh. Jammu, jammu. Ime palleja niin kuin mä opetin. Kyllä kulta. Teräs on! Taide kuuluu kansalle, mutta joo. Hyvä yleisö. Äsken oli jälleen kerran pieniä teknisiä ongelmia, mutta show on jatkuttava, niin kuin idolini suuressa viisaudessaan kerran totesi. Joten sen pidemmittä puheitta menemme katsojapalautteeseen. Katsojapalautteen aika. Katsotaan mitä löytyy. Sieltä tulee ensimmäinen. Nimimerkki Kundi Lappeenrannasta sanoo. Sä oot söpörantala. <laughs> No, tässä ihan punastui. Seuraava. Mitäs täältä löytyy? Sitten on... Uh, nimimerkki isoäiti Espoosta sanoo, että hän kaipaa ruutuun enemmän pornoa ja panoa, sukkahousuisen mummon naintia yön hämärässä. No, ehkäpä sitten isoäiti Espoosta antaa toimitukseen osoitteensa. No, seuraava peli, seuraava Rauli Jyväskylästä sanoo, että ruutun pitäisi saada enemmän väkivaltaa ja verta. Ehkä pitää ärsyttää jammua taas lisää. <laughs> Sehän multa onnistuu. Sitten <laughs> tässä oli mielenkiintoinen kirja Ulla Hervannasta toivoo, että ohjelmassa pitäisi enemmän opettaa historiaa, maantietoa, tilastotieteitä ja uskontoa. No, ehkäpä Ulla Hervannasta nauttii tästä seuraavasta insertistä. Morjens! Morjens, morjens, morjens! Tervetuloa Rantalan kokkitykkiin! Ja mä oon Rantala ja hän on Monsieur Parky. Oui! Niin. <laughs> Bonjour la Finlandais! Morjens! Ja kuulkaa, meillä on teille kotikokeille sangen maukas show. Ah, no, oui. tänään me valmistamme pizzaa. Sitäkin, mutta sitä ennen tuttuun tyyliin kerromme mm. teille luomureseptin. Ja mikä näissä on kaikista parasta, on oikein, sillä luomutuotteita valmistaessa mikään ei maksa mitään. Suotta tuhlata rahoja kaupan tiskille. Kyllä minä sen tiedän, koska <laughs> minä olen äh, tuottanut äh, tämän <clears throat> kyseisen kattauksen raaka-aineet <clears throat> itse eilen. <clears throat> Tarvitsemme 300 grammaa ulostetta, 0,5 äh, litraa virtsaa, siemennetsettä noin 2 desilitraa, 1 desilitra hikeä, ähm, litva oksennusta sekä mausteeksi mm, noin teelusikallinen väkäkökköjä. Ihan Mitä sä näistä herkuista aiot loihtia? Tämä ah, äh, äh, tulee olemaan äh, merle une sör ala pis. Eli suomennettuna paskaa kusi kusikastikkeessa. Ui, ui, hyvältä tuoksu. Mm, magnifiik! Olen aloistanut äh, paistamalla ulostetta. Äh, noin äh, viisi minuuttia normaali. Lämmöllä riittää. Äh, Ihanko totta? Mm, kyllä. Äh, että, mm, äh, mm, oh, ui. vaatsi. lisäämme dessert. Ui, kamala, kamala, kauhia. Ui. Se, se, mua! ää, jota pise maastuu parhaimmalle, on sitä oltava tujaus alkoholia, joka on ää, äh, tuotettu äh, huonon matkan lävitse. Oh, merci, eh, Pekuli. Olkaa hyvä, monsieur. Oui, oui. Sacre bleu! Pullo on tyhjää! Pekkuli joi herkkudipi. Dippi olla pilalla, kaikki on menetetty! Ehkä ei sittenkään. Tää homma kyllä oikeastaan hoituu ihan käden käänteessä. <laughs> Ensimmäinen ainesosa tulee tässä. Sehän oli hiki, eikö totta? Oi. Ja seuraava oksennusta. Pekkuli, katso tänne, ruoka-aika. Ah. Ah. Ja Seuraavaksi Speku. No, no, no, no, ei, ei nippiä tehdä näin. No, no, kaikki ainesosat on oltava oikeassa suhteessa. Seos täytyy säilyttää yön yli 6,5 celsiusaste lämpötilassa. Kaikki on menetetty. Rantala, mistä sitä ruokaa on? Niin. Alkaa olemaan meinaan nälkä. Jaa, menikö vituiksi vai? Vittu mistä paskaa ota sieltä kuitenkin. No ei niin, niin saakana. Kuka syö? Kukas nyt kuule? Jakson pomo, mä. Ja mä määrään, mitä te teette. Kuulitko? Rantala, nyt vedät vitun päähän saatana koko jakso ruveta hyppii sun pillin mukaan. Ei meille ei makseta mitään. tarpeeksi tästä. Niin, ja tota helvetin homoilu on jatkunut monta päivää. Jos ei toi homoilu lopu, niin mä lähden vittuun tästä sarjasta. Niin, ja mä lähden kanssa vittuun täältä. Okei, mä voin näytellä tota nörttiä. Mä voin kestää sen, että toi vitu jammu vetää mua turpaa joka jaksossa. Mutta no vittu tää Rantalan persepano homma alkaa. Vittu kyllästyttää. Eikä täällä pysty edes ryyppään kunnolla, kun on suu koko jotain muuta täynnä. Äh. Euh, eh, eh, pizza, merci. Eh. Meidän pitää ruveta tekemään sitä pizzaa. Jätkillä on nälkä, niillä on veresokeri alhaalla. Ne ei suostu kohta enää tekee mitään. Ne käy päälle. Hätätila. Niin oui, oui, oui, oui. Euh, euh, tilanne hallinnassa. Tilanne hallinnassa. Mitä tää tämmönen tarkoittaa? Siis tää on kokkiohjelma eikä mikään pizzeria mainos. Mitä me tekee? Sinähän sanoit, että tämä on hätätilanne. Oli pizza. 60 euroa. Luuletko <laughs> no, sä tosiaan, että mä annetaan sulle senttiäkään? Mitään senttejä, euroja, 60. Hei, ime leka. Sulla on lautai juhlapaskiaiset. Mä arvasin tää. Käy kysyä Rantalalta. Niin, tää on sen show. Mm, se on sen show. Rantala. Monsieur Benlieu, pelasta mut, please. No oui, mon chéri. Ruusku tarvaa välittömästi, saatanan kuotus. No niin. Ei, ei, ei ole käteistä, mutta kyllä mä tietysti ehdottomasti maksan kyllä sulle. Joo, <laughs> mitenkä mukaan? Luonnossa. <laughs> gol! Randall gol! Randall! Mon chéri! Okualu! Ei, hyvät katsojat, näyttää siltä, että meillä on pieniä teknisiä ongelmia. Eihän tää näin nyt ihan voi jatkua kyllä. Pakkohan tässä nyt... Mitä? Ohjelma-aika on lopussa mukaan. Ette te voi tehdä näin mulle! Niin! mitä että Vittu, mä ainakin henkilökohtaisesti lähden vittuun tästä sarjasta. Mä en ton homon kanssa enää yhtään no mitään. No niin just niin. Tästä... Meidän me lakimies ottaa teihin yhteyttä. Satava pas... Satava paska! Paskaa! Tää on ihan hirveetä paska! Niin. Ja vittu mä ilmoitan tän poliisin. Ja vittu lähden al... Niin, menen alkoon. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. He, he, te, ei seurassa kuiskita. Kertokaa nyt mullekin, mitä te teitte. Ei saata. Hei, toi kuulostaa aika hyvältä. Kyllä. Miten niin? Mikä kuulostaa hyvältä? Kertokaa mullekin. Ette te voi päättää ilman mua mitään. Tää on mun show! Te teette niin kuin mä sanon, te olette mun vallassa! Hei, Tää on mun tänne show. se mä ensin. No niin saatana hintti! Nyt sä tanssias mukaan! <laughs> ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ei, ja mun mitä tää nyt oikein nyt lopeta? No vittu mä vedän luupille! Ei, ai, ai, ai! Ei reitä tehdä, tottele mua! Tää on mun show! Tottele mua nyt! Ei tiedä mu! Ja mulla se ohjaa, että... Nyt mä, nyt mä häppäin tässä kaukossa. Nyt kato, nyt kato, hyvä, nyt kato. ai, ai, ai kuule satana hintari. Pekkuli kon sängä! Ja jes, paina se ammu kato! Taas se kuolee! Ja Jes! Sepä! Sepä! Tänne se! Tänne se vitu kapula! Jumala! Tätä jätket! Noni, kelataan siihen, noni! Ui vittu! Miks tämmöstä paskaa! Otetaan hyvä kohta nyt tästä ja lupi! Voi peittäjä! Mitä vittua? Ja lupi siihen ja sitten otetaan patterit veksi! Vittu tänne ne vitu patterit! Mm ne bakteerit rantalla, niin. niin oksennat. Kato pekkulista mallia, oksenna. Kuule Skipe, sä voit kokeilla huomenna kaivaa niitä mun perseleistä pihalle paskan mukana. Mutta siihen asti saatte nauttia tästä parhaasta kohtauksesta ikinä. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei.